Этот хуй обозвал меня пиздец типом. Я подбежал и въебал ему. Он упал, и я начал пиздить его. Сзади мне кричат, Коди, ты ёбнутый, нахуя ты манекена бьешь? Ему же больно. И тут я понял, что мне послышалось, что он обозвал меня пиздец типом. Я извинился перед ним и пошел спать. Пиздец, я тихо.